नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता विश्लेषक कञ्चन कृष्ण नेउपाने स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ अहिले यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय जे जसरी अगाडि बढिरहेको छ यो चाहिँ अब थप धेरै अगाडि लैजाने भन्दा पनि यत्तिकै सामसुम पार्ने यो खेल चाहिँ सुरु भयो भनेर भन्छन् तपाईँलाई के लाग्छ मैले यो कोणबाट प्रश्न सुरु गरेँ हेर्नुहोस् अब कानुनको विद्यार्थी एउटा कानुनको चाहिँ जब प्रक्रियामा जाँदैन त्यो सामसुम हुने विषय हो जब कानुनी प्रक्रियामा जान्थे यसको कुनै न कुनै रूपमा निरूपण हुनुपर्छ अब यो भुटनार्नी भुटनिज रेफ्युजीको यो इस्यु चाहिँ हेर्नुहोस् अब राष्ट्रिय मात्र इस्यु रहेन यो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठनले पनि यसलाई चासो दिन्छ अब अमेरिका जस्ता एउटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि अब अमेरिकाले त यसमा त्यो भुटानी शरणार्थी लानको लागि नै पहल गरे भएर उसले पनि चासो दिन्छ र अब नेपालमा पनि हेर्नुहोस् यो विषय आम जनतामा नि यसरी फैलिसक्यो र अब एउटा यो ठगी पीडित व्यक्तिहरू ठगिएर जाहेरी गर्न जाँदा न यो हेर्नु सरकारले उठाएको विषय हो न हतियारले उठाएको विषय हो एउटा पीडित चाहिँ प्रहरी कहाँ गएर उठ्या विषय र त्यो बयानको क्रममा प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले चाहिँ विभिन्न फोन ट्यापिङहरू लिया हुन्छ त्यो प्रमाण लिएर मात्रै त्यो अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले चाहिँ त्यहाँ पक्राउ गर्छ अब उच्च पदस्थ व्यक्ति लगभग भनौँ यो हेर्नुहोस् अब यो पहिलो तहका नेतासम्मसम्म नि जान सक्ने देखिया छ होइन अब दोस्रो तहका नेता त पक्राउ नै परिसक्यो कोही पक्राउ पर्ने क्रममा छन् त्यस अब यो विषय त कुनै न कुनै रूपमा टुङ्गिन्छ अब तथापि अब अनुसन्धानबाट के तथ्यहरू प्रमाण आउँछन् अब अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अब एउटा आशंका चाहिँ के छ भन्दा कुनै पनि रूपमा यो राजनीतिक नेतृत्व जस्तो तिनवटा शीर्ष नेताहरू पनि बसिसके त्यहाँ हेर्नुहोस् होइन यो इस्युले चाहिँ एउटा राजनीति पनि तरङ्गित बनाएको छ अब यसले भावी सत्ता समीकरणसम्म फेरबदल हुनसक्ने स्थिति बन्छ त्यस कारण चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा फेरि पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई चाहिँ केही अब रूपमा सफाइ दिन जाने र चाहिँ अब प्रशासनिक तहका मान्छेहरू पर्छन् कि भन्ने एउटा गम्भीर आशंका चाहिँ अहिले पनि त्यो व्याप्त छ तथापि यसको निरूपण चाहिँ हुन्छ अब पक्राउ परिसकेका व्यक्तिहरू मध्ये अहिलेसम्म हाई प्रोफाइलका व्यक्ति भनेको पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडा बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरिसकेपछि नि जस्तो केहीले के भने भनेदेखि उहाँको हातमा चाहिँ हत्कडी देखिएन अब यही प्रकरणमा परेका केहीको हातमा चाहिँ फेरि हत्कडी पनि देखियो यो चाहिँ के हो भनेर भने तपाईँ एकजना कानुनको विद्यार्थी एकजना अधिवक्ता यसबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो कस्तो के हो कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ लगाउन मिल्ने त्यो हत्कडी कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ लगाउन नमिल्ने भन्ने त्यस्तो के छ यो अब यस्तो यो प्रहरीले पक्राउ गर्दा चाहिँ अब व्यक्तिको गम्भीर खालको हत्या अभियोग जस्तो अब मान्छे मारेको छ त्यसले चाहिँ बम ब्लास्ट गरेको छ र भोलि कुनै पनि हुन त भ्रष्टाचार पनि सङ्गीन अपराध हो त्यो अपराधी चाहिँ उम्किन सक्छ त्यसले जोर जबस्ती गर्छ र अथवा त्यहाँ फेरि असहज स्थिति सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई हतगडी लगाएर लिएर हिँड्छन् त्यो प्रहरीको विश्वसनीयतामा पनि भर पर्छ अब कोहीलाई चाहिँ हतगडी नलगाएर हिँड्नुको अर्थ यो अब ठगी चोरै भए पनि त कोही जेन्टलम्यान खालको हुन्छ नि चोरै भए पनि अब यो चाहिँ अलिकति भाग्दैन अथवा प्रहरीले चाहिँ हतगडी नलगाउँदा पनि यसले अप्रिय घटना घटाउँदैन अथवा यो तोडेर भाग्दैन भन्ने लाग्यो भने त्यतिकै पनि ल्याउन सक्छन् यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिसको क्रममा हुने कुरा हो भनेको यो चाहिँ के प्रहरीको सो प्रहरीको सो विवेकमा भर पर्छ प्रहरीले चाहिँ हतगडी लगाएर पनि लाउन लानु सक्थ्यो त्यहाँ कुनै लिखित कानुनको कुरा होइन यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ आएको कुरा के भन्दा गम्भीर खालका अपराधीलाई हतगडी लगाएर ल्याउँछ र उसले जबरजस्ती पक्रेर ल्याएको व्यक्तिलाई हतगडी लाउँछ अब गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्व गृहमन्त्रीलाई पनि त्यो एउटा गएर पक्रिया हिसाबले त हतगडी लाउनु पर्ने हो अब के हिसाबमा प्रहरी लाएन यसमा चाहिँ अहिले तपाईँले सोध्याएर मैले भन्ने जवाफ निक्ल्यो प्रहरीको त्यो आफ्नो स्वविवेकले त्यो अभियुक्त चाहिँ भाग्दैनन् फरार हुँदैनन् अथवा कुनै अप्रिय घटना घट्दैनन् भने त्यसलाई चाहिँ प्रहरीले स्कर्टिङमा सुरक्षित हिसाबले ल्याएको होला जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो यही प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये केलाई चाहिँ हत्कडी लगाइएको छ भनिएको छ होइन जस्तो उहाँलाई लगाइएन भनिसकेपछि चाहिँ जनस्तरबाट यो के हो अब जस्तो कानुनमै यो यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ हत्कडी यो कुरामा चाहिँ लगाउनु पर्ने र यी कुराहरूमा चाहिँ लगाउन नमिल्ने या यो लेभलको व्यक्ति पक्राउ पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हत्कडी चाहिने या यो लेभलको व्यक्ति पक्राउ पर्दाखेरि चाहिँ लगाउन नपर्ने भन्ने त्यस्तो केही छ कि भनेर मैले यो कानुनमा स्पष्ट छैन यो प्रोसिड्योर कुरा भयो होइन प्रहरीले कसैलाई हेर्नुहोस् राम्रो ठाउँमा राखेर बयान गराउँछ कसैलाई अलि असहज हिसाबले उभाइ उभाइ बयान गराउला अब यो प्रोसिड्योर कुरामा चाहिँ प्रहरीले कसरी गर्छ यो हामीले पनि भन्ने कुरा भएन तथापि एउटा आम जनताले भन्ने र सर्वमान्य कानुनको सिद्धान्त के हो भने अपराधी अपराधी नै हुन् सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ र अब हदगडी चाहिँ अरू जस्तो भनौँ तपाईँको क्रिकेट खेलाडीलाई लगाए होइन अब कति उ गरिन्छ र राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई नलाउँदा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा अब गृहमन्त्री हुँदा कोही प्रहरी थियो होला त्यहाँ होइन उहाँको चिन्जान थियो होला त्यसले उच्च एउटा राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तिको कुनै न कुनै कुरोको प्रभाव हो भन्ने कुरा त देखिन्छ अब यो विषय नि जो सार्वजनिक भइसकेपछि विशेष गरी पूर्व गृहमन्त्रीलाई कसरी त्यो इजलासमा लगियो होइन के गरियो भन्ने विषय पनि धेरैको त चासोका साथ हेरिएको विषय भनेको छ जस्तो कति दिन थुनामा राख्ने भनेर त्यो अनुमति लिनका लागि प्रहरीले अदालतमा लैजाँदाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ कुर्सीमा राखेर राखियो अनि त्यही प्रकरणमा जोडिएका अन्य दुईजना त्यति नाम नसुनिएका जो युवाहरू थिए उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर उभ्याइयो भन्ने कुरा पनि आएको छ यो पनि अघि तपाईँले भने जस्तै सो विवेकको कुरा हो कि के हो अब हेर्नुहोस् यो व्यक्तिको सम्पर्कको माध्यमबाट अलिकति केही सहुलियत दिने यो अब हामीले कानुनले त बराबर भन्छौँ होइन त्यो अब अधिकृत अनुसन्धान अधिकृत अथवा जसले चाहिँ त्यहाँ लगाए प्रहरीको अधिकृत छ उसको एउटा आफ्नो विश्वासको कुरा भएर उसले नै त्यो निर्धारण गर्न सक्ने कुरा हो होइन त जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कति अपराधीलाई गाडीमा भ्यानमा कोचेर ल्याउँछ कतिलाई तपाईँको सुविधाजनक गाडीमा ल्याउँछ होइन अब यो प्रसङ्गमा म तपाईँलाई एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँछु मलाई पनि अचम्म लाग्यो यो संसद विघटन विरुद्ध मुद्दा हाल्दा चाहिँ तपाईँको म पहिलो निवेदक थिएँ यो पहिलो बाह्रजनाको रिट परेमा देव गुरुङ चाहिँ तत्कालीन माओवादीका नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि एउटा निवेदक हुनुहुन्थ्यो मुद्दा निवेदन जब दर्ता गर्ने क्रममा हामी चाहिँ रजिस्ट्रारज्यूकोमा गयौँ होइन अब सा तल कहाँमा गयौँ अब त्यो अन्य मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिलाई त उपरजिस्ट्रारले कुर्सीमा बस्नुहोस् भनेर त्यहाँ राखेँ म पनि त्यो बिरालै देख्छु हामी नै दर्ता गर्न गयौँ भने पनि अब कुर्सी खाली छ भने बस्ने हो नत्र चाहिँ गएर उभिएरै त्यो निवेदन दर्ताको प्रोसेस गरिन्छ नि त्यहाँ उहाँले कुर्सीमा राख्नुभयो मैले सोचेँ बाफ्रे अदालतभित्र पनि होइन अब एउटा निवेदकै हो त होइन मुद्दाको एउटा पक्ष हो नि त उहाँलाई सम्मानसाथ कुर्सीमा राखेर देख्दा मैले पनि के सोचेँ भने अलिकति राजनीतिक प्रभाव कतै न कतै त हुँदो रहेछ भन्ने सोचेँ यो भित्रको कुरा यी कुराहरू चाहिँ यस्तै हुन् क्या प्रहरीले पनि तपाईँको कोहीलाई सहज रूपमा अलिकति सुविधा दिएर राख्छ यो प्रहरीको त्यहाँको कमान्डर जसले त्यो कमान्ड गर्नु भएको छ उहाँहरूको स्वभावमा भर पर्ने कुरा हो समान व्यवहारको त्यो अपेक्षा जनस्तरबाट हुनलाई अन्यथा भन्न सकिएन होइन सक्न चाहिँ होइन समान हुनुपर्छ तथापि व्यक्ति पिछेर अलिकति राजनीतिक पहुँचमा चिन्जानको व्यक्तिलाई केही फेसिलिटी दिने अब त्यो कानुनले स्पष्ट गम्भीर खालका अपराधमा हतगडी लाएर ल्याउनुपर्छ भनेको छ भ्रष्टाचार त गम्भीरै हो होइन अब यो त अभियुक्त मात्र अहिले दोषी यी प्रमाणित भएका होइनन् नि त्यो भएर अलिकति सुविधा दिए जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो अनुसन्धानका लागि नै यो हिरासतमा राख्दाका क्रममा पनि जस्तो त्यहाँ पनि अब जस्तो समान व्यवहार होस् समान व्यवहार होस् भन्ने अपेक्षा धेरैले गरिराखेका हुन्छन् कि आम जनताले अब <laughs> समान व्यवहारको अपेक्षा गर्ने नै भाइ अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा राख्दाखेरि पनि उही प्रकृतिका होइन जो अनुसन्धानको दायरामा तानिएका व्यक्तिहरूलाई त्यो राख्दाखेरि पनि उस्तै प्रकारको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ या त्यसमा पनि स्वविवेक प्रहरीले त्यो प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ के हुन्छ अब यस्तो हेर्नुहोस् कानुन त उस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हो तर प्र्याक्टिसमा व्यवहारमा चाहिँ अलिकति फरक त हामी पाउँछौँ जस्तो अब तपाईँको कति कैदीहरूलाई होइन अब त्यहाँ अलिकति आफूले आफूले निजी खर्चमा सुविधा त्यो के के लान पाउने भन्ने चिज त्यहाँ कारागारको व्यवस्थापनले त्यो व्यवस्था गरे हुन्छ अब राम्रो बाहिरबाट खाना ल्याएर नि खान सक्ने भयो होइन अब सुविधाका चिजहरू के के प्रयोग गर्न पाइन्छ कुर्सीहरू राम्रो राख्न सक्ने भयो त्यो आफूले गर्न सक्ने कुरा छुट्टै भयो अब एउटा सुधार गृह चाहिँ सुधारात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ त्यहाँ सुविधा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्छौँ हामी अब हाम्रो सुधार गृहहरू पनि विदेशका जस्ता सुविधा सम्पन्न छैनन् हेर्नुहोस् कति अब कालो कालकोठरीकै रूपमा रहेका छन् कोही त्यहाँ बसेर कैद भुक्तान गरेर आएका छन् होइन अब नयाँ बनेका जेलहरू अलि अलिकति सुविधा सम्पन्न छन् अब यसलाई चाहिँ स्वविवेकीय भन्दा नि यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ समान छैन भन्ने रूपमा चाहिँ मैले भन्न सक्छु यही विषय अब कानुनी हिसाबले अब कसो कसो गरी अगाडि बढ्दै जान्छ के हुन्छ यसको प्रक्रियाको कुरा गरौँ न अब कानुनी प्रक्रिया जो अदालतमा उहाँलाई ल पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई उपस्थित गराइयो प्रहरीले कति दिन हिरासतमा राख्ने भनेर त्यो अनुमति पनि अदालतबाट लिइसक्यो होइन अब यस पछाडिको प्रक्रिया चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्छ के हुन्छ यो अदालती प्रक्रिया भनौँ न अब अन्य कति यो प्रकरणमा जो आशंका गरिएका उनीहरूको संलग्नताको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूलाई पनि हिरासतमा लिएको छ अब कतिको कति दिन त्यो व्यतीत भइसक्यो होइन कति भर्खर पक्राउ परेका छन् कति पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि फरार छन् भेट्न सकिएको स्थिति छैन यो चाहिँ के हुन्छ यति दिनभित्रमा नै यो सकिसक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ कि या के हुन्छ अनुसन्धानको प्रक्रिया चाहिँ होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् अब कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा चाहिँ अदालतको अनुमति लिएर पनि यो चौबिस दिनसम्म राखेपछि पच्चिस दिनको दिनमै अदालत लानुपर्छ होइन अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ र अब यो सङ्गठित अपराध चाहिँ गम्भीर खालकोमा र यो अब भ्रष्टाचार अब भनौँ यस्ता गम्भीर इस्युमा चाहिँ यो नब्बे दिनसम्मको त्यो अनुसन्धानको क्रममा थप म्याद थप गर्दै राख्न सक्ने व्यवस्था छ अब प्रहरीले कहिले मुद्दा बयान सकेर तयार गर्छ अनि त्यसपछि सरकारी वकिललाई दिएपछि सरकारी वकिलले त्यो अभियोजन तयार गरेर दर्ता गर्ने क्रममा त्यो अहिले मैले जुन भने कानुनका ती हदम्यादहरू त्यो मुद्दाअनुसार त होइन त्यो नब्बे दिन पैँतालिस के अरे तपाईँको पच्चिस दिन होइन त्यो कानुनले व्यवस्था गरेका छ कोहीलाई साठी दिनमा पनि त्यो लगेर दर्ता गर्छन् कोही चौबिस दिनमा भने बिस दिनमा पनि लगेर दर्ता हुन्छ तर अन्तिम जुन डेट हुन्छ त्यसमा चाहिँ दर्ता गर्नै पर्छ त्यो अदालत लानै पर्छ अहिले यहाँले भन्नुभयो अब जति अभियुक्तहरू चाहिँ मु उप मुद्दा चल्ने निर्णय हुन्छ र त्यो पक्राउ हुन्छन् तिनको हकमा अदालत उपस्थित सशरीर उपस्थित गएर त्यो मुद्दा चल्ने भयो र जो चाहिँ पक्राउ भएको छैनन् तिनको हकमा त्यो मुल्तवी रहन्छ होइन जब उनीहरू पक्रेर आएको बखत फेरि मुद्दा चल्छ मुद्दामा जान्छ अब नपक्रिन्जेल चाहिँ तिनीहरूलाई फेरि पक्रिने प्रोसेस हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ स्थगित भएर अरू मुद्दा चल्छ मुल्तवी रहेर यो अडियो पनि सार्वजनिक भाषा होइन जस्तो यो प्रकरणमा चाहिँ को को यी मान्छेहरू पनि मुछिएका छन् यी मान्छेलाई हामीले त्यति बुझाएको हो यस्तो हो भन्ने खालका अडियो पनि सार्वजनिक भाषा छन् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाकी पत्नी आर्जु राणालाई यति करोड होइन बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती मन्जु खाँडलाई यति करोड बुझाएको भन्ने खालका अडियोहरू आइरहेका छन् अब त्यो अडियो जो बाहिर आएका अडियोकै आधारमा त्यतिलाई मात्रै आधार मानेर पनि प्रहरीले उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ या सक्दैन के हुन्छ अब सर्वप्रथम प्रहरीको अनुसन्धानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जब कुनै पनि जाहेरी पर्यो त्यो जाहेरी उप चाहिँ प्रारम्भिक छानबिन भएर प्रहरीले चाहिँ एकजना अनुसन्धान अधिकृत तोक्छ र अनुसन्धान अधिकृतले चाहिँ त्यसमा अनुसन्धान गरेपछि प्रारम्भिक रूपमा कोही पनि व्यक्ति दोषी छ भने मात्रै त्यो त्यसलाई पक्राउ पूर्ति जारी गरेर पक्रिने हदसम्म जान्छ त्यो दोषीको गर्ने आधार एउटा वस्तुनिष्ठ प त्यो प्रमाण तथ्यहरू भेटिनु पऱ्यो अर्को चाहिँ जो पीडितले अभियुक्त भनेका कुनै व्यक्ति छ सह अभियुक्त अथवा मुख्य अभियुक्त त्यसको बयानको आधारमा उसले जो जो व्यक्तिमाथि चाहिँ पोल्छ उसले त्यो व्यक्ति पोलेपछि तीमाथि ल्याएर अनुसन्धान गर्ने हो अब यो अडियो प्रकरण चाहिँ भित्र विषयवस्तु मा चाहिँ जस्तो अब अहिले गृह सचिवले बालकृष्ण खाँड टोपबहादुर रायमाझी लगायतको नाम भनेपछि उहाँहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्यो अब उहाँहरूले फेरि त्यहाँ आर्जु देउबा लगायत अब केपी ओली जो जो हामी बाहिर नाम लिन्छौँ नि उनीहरू सहमत छन् भनेर त्यहाँ बयानको क्रममा पोल भने अनि त्यो कानुनी दायरामा आउँछन् बाहिर अडियो आएको भरमा चाहिँ त्यो प्रहरीको अनुसन्धानमा दायरामा आउँदैनन् तथापि कुनै अडियो आयो त्यो उपर उजुरी पऱ्यो भने त्यो छानबिन हुन्छ अब अहिले यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो अडियो दुई व्यक्तिबिच जसरी कुराकानी गरेर पैसा बुझाउँछु भने होइन त्यो भन्दैमा चाहिँ त्यो तथ्य पुष्टि हुँदैन तथापि एउटा बयानको क्रममा पनि आर्जु देवबाको राणाको नाम आयो अथवा चाहिँ भोलि शेरबहादुर देवबा चाहिँ केपी ओलीका नाम आए भनेदेखि त्यो अनुसन्धानको विषयवस्तु बन्छ अब यसमाथि त आर्जु राणाले यो मेरो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले यो अडियो ल्यायो भनेर उजुरी गरिसकेपछि साइबर ब्युरोमा दिएपछि त्यो अडियोमाथि त अब छानबिन हुन्छ ती व्यक्तिहरूले कसरी अडियो बनाए को व्यक्ति हुन् होइन अब तिनलाई पनि ल्याएर बयान हुन्छ र त्यही छानबिनको क्रममा अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब आफू दोषी नै हुने भए त मान्छे त्यसमा फेरि उजुरी गरेर छानबिन गरिपाउँ भनेर जान पनि नपर्ने हो होइन अब तथापि अब यो जुन ठगी प्रकरणबाट चाहे प्रहरीले सङ्गठित अपराध चलाओस् चाहे मानव बेचबिखन चलाओस् होइन जुन मुद्दा चलाउँछ त्यो मुद्दाका अभियुक्त सहअभियुक्तहरूले बयानको क्रममा कोही व्यक्तिमाथि आक्षेप लगाएर त्यहाँ बयानमा आयो भने ती व्यक्तिमाथि चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ र त्यहाँ आएन भने चाहिँ अब बाहिर सामाजिक सञ्जालमा र कुनै बाहिरको हल्लाले मात्रै चाहिँ प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा नआउन सक्छन् भन्ने चाहिँ जस्तो पक्राउ परेका व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरूले ज जसको नाम लिन्छन् या लिएका छन् नाम लिएका व्यक्तिलाई चाहिँ त्यही नाम लिएकै आधारमा प्रहरीले समात्न सक्छ समात्न पाउँछ होइन बयानको क्रममा आयो भने त प्रहरीले अनुसन्धान गर्नको लागि समात्न पाउँछ प यद्यपि चाहिँ पछि ती दोषी होइनन् भने त्यो उन्मुक्ति पाइहाल्ने ती उप मुद्दा पनि चल्दैन र नामै लिँदा पनि प्रहरीले त्यसको कुनै तथ्यबाट अनुसन्धान गर्छ भित्री रूपमा नाम लिँदैमा के उद्देश्य लियो प्रतिशोध सान्न लियो कि यिनीहरूको केही सम्बन्ध छ भने तपाईँको महत्त्वपूर्ण त हेर्नुहोस् आजकल अब त्यो फोन ट्यापिङहरू लिन्छ नि त जस्तो मेरो फलानुसँग कुरा भएको थियो मैले फलानलाई पैसा बुझाएको थियो भन्ने अभियुक्तले भन्यो भने कुनै पनि फोन रेकर्डिङबाट होइन तिनीहरू दुईजनाको सम्पर्क भएको छ कि छैन मेन प्रमाण चाहिँ त्यसलाई लिन्छ कुनै माध्यमबाट सम्पर्क भएको छ चिठीपत्र फोन होइन अथवा कुनै सुराकी मार्फत त्यो सम्पर्क स्रोत एउटा भेटिसकेपछि पक्राउ गर्छ अब सम्पर्क स्रोतै भेटेन भन्या मात्रै हो भन्ने कुरा भने त त्यो अनुसन्धानको दायरामा नआउन पनि सक्छ फेरि यो हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको सवालमा त अब जस्तो फ्याट त्यत्तिकै समातिहाल्यो भने पनि एक खालको उहाँहरूको त्यो राजनैतिक हुन्छ नि त्यो भविष्यदेखि लिएर उहाँहरूको सबै त्यो सकिन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि अलि त्यो अनुसन्धानको अलि भित्री तहमा पुगिसकेपछि चाहिँ हो यो व्यक्ति चाहिँ दोषी नै हो भन्ने खालको प्रहरीलाई लाग्यो भने चाहिँ उसले पक्राउ गर्ला होइन बस तपाईँले भने त्यही अहिले यो जुन पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड होइन र चाहिँ टोबहादुर रायमाझी कुरा छ नि उहाँहरूको नि भित्री तथ्य अनुसन्धान गरेर कुनै फोन रेकर्डहरूमा कुरा भएको भेटेर होइन जो पीडित अथवा अभियुक्त अभियुक्त भने चाहिँ जस्तो पीडितले पोल्दै जाँदा होइन फलानु व्यक्ति फलानु व्यक्ति भन्दा गृह सचिवसम्म पुग्यो अब गृह सचिव र पूर्व गृहमन्त्रीहरूको कुरा भएको छ त्यही पैसाकै लेनदेनमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै कुरामा कुरा भएको छ भने त अनि त्यो प्रमाणको रूपमा मानेर उसले अनुसन्धान गर्छ तपाईँले भने जस्तो प्रहरीले हजुवाको भरमा त अनुसन्धान गर्छ भन्ने हामी मान्दैनौँ त्यो गर्दैन आजु राणाले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुभयो होइन जुन आफ्ना विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको आफूलाई जानकारी नै नभएको जो विषयमा आफ्नो नाम जोडेर जुन प्रकारको अडियो बनाइयो अडियो आयो यस यो के हो यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषी उप चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही गरिपाउँ भनेर उहाँले उजुरी दिनुभएको छ जो कडाभन्दा कडा कारवाही गरी भनेर उहाँले जो उजुरी दिनुभएको नि उहाँको त्यो यो आफ्नो मेरो संलग्नता होइन छैन भनेर त्यो भन्ने कुरा मात्रै भन्दा पनि त्यो आत्मविश्वास चाहिँ निकै दह्रो देखियो भन्न सकिन्छ यो उजुरीलाई हेरेर यसो विश्लेषण गर्दा यहाँ के भन्न सकिन्छ हेर्नुहोस् यो उजुरी र आर्जु देउबा राणा आफै पनि एउटा विभिन्न विदेशी होइन एनजिओ आइएनजिओमा संलग्न व्यक्ति र कुनै न कुनै रूपमा अब अलिकति शिक्षित पनि भएको भएर अब यस्ता घटनामा चाहिँ आफू दोषी छु भन्यो भने यो उजुरी गर्न जानुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन तथापि बाहिर जसरी आएको छ हेर्नुहोस् अब शेरबहादेवाका विश्वास पात्र बालकृष्ण खाँड होइन अब बालकृष्ण खाँड आर्जु देउबा अब यिनीहरूको चाहिँ एउटा नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने हिसाबले पनि यो कुरा बाहिर आएछ अब भ्रष्टाचारको अथवा यो ठगेको लहर कहाँसम्म पुगेछ भन्ने कुरा त अहिले हामीले बाहिरभन्दा यहाँले भने जस्तो कसैको बाहिर भ्रष्टाचारी भनेर साथ एउटा सामाजिक जीवन पनि समाप्त हुन्छ त्यस कारण अब यसमा त प्रहरीले सत्य तथ्य अनुसन्धान गरेर यो कुरा बाहिर आउने नै छ होइन अब अहिले हल्ला र अनुमानको बारेमा त नभनौँ अहिले अब उच्च पदस्थ व्यक्ति चाहिँ अब पूर्व गृहमन्त्रीहरू जो पक्राउ पुलिस जारी भएर पक्रिया छन् अब उनीहरूसम्म त यो आइ नै सक्यो अब यसबाट माथि कति जान्छ अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेर यो चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा सत्य तथ्य ल्याउला तथापि हामी एउटा हेर्दा यहाँले भने जस्तो अब नैतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र नजिकका पात्रहरू चाहिँ अब एउटा नैतिक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारी करार जुन जनताले पनि त्यसलाई मानिसके र उनीहरूको भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिले पछिल्लो एउटा ठगीको प्रकरणभित्र उच्च पदस्थ आउँदा कुनै न कुनै रूपमा धेरै व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आशङ्का र त्यो जनतालाई चाहिँ त्यो एउटा परिदृश्य चाहिँ बाहिर छर्लङ्ग ल्याइदिएको छ अब यसको राजनीतिक पाठोबाट कुरा गरौँ है त अहिले हामीले जो कानुनी कोणबाट अलिकति कुरा गऱ्यौँ राजनीतिक कोणबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले के देखिरहनु भएको छ अब जस्तो अहिले त माओवादी केन्द्र जसको संसदमा जम्मा बत्तिस सिट छ प्रधानमन्त्रीले त्यो बहुमत पाउनका लागि कति एक सय अडतिस होइन त्यति सांसदको त्यो समर्थन आवश्यक पर्छ बत्तिस सिट भएको पार्टीको प्रधानमन्त्री त्यो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले माओवादी युद्धकालमा भनिन्थ्यो कि ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने काङ्ग्रेसका नेतालाई पक्राउ गरेको छ काङ्ग्रेसका केही नेता त्यो सम्भावित एउटा सूचीमा पक्राउको सूचीमा देखिनुहुन्छ होइन अब जस्तो यो आँट गरिरहँदा नि माओवादी केन्द्रले सरकार चाहिँ ढल्न सक्ने या धर्मराउन सक्ने या भोलिका दिनमा केही हुनसक्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न राजनैतिक पाटोबाट हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिलेको सरकारलाई काङ्ग्रेसले थाम्या मात्र होइन काँधै बोकेर हिँडेको छ यो चाहिँ के छ भने काँध बोकेर हिँडेको छ तपाईँले यस्तो ढाडमा टेकेर टाउकाले हान्ने अथवा बोकेर हिँडेको छ माथि चाहिँ पिसा फेरिदिइरहेको छ भने मतलब उसले त्यो घटकलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा आहत बनाइराखेका छ तथापि जनताको नजरमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्दा सबै जनताले त्यो वा नै गर्छन् र त्यो हुन्छ यो विषयवस्तुमा एउटा मलाई रमाइलो के लागेको छ भने यो अहिले न यो अहिलेका सरकार प्रमुख प्रचण्डजीले यो मुद्दा उठान गरे हो हेर्नुहोस् न उहाँको दबावमा यो मुद्दा उठ्या हो न अख्तियारबाट यो मुद्दा उठ्या हो अब न गृहमन्त्री मार्फत यो मुद्दा उठ्या हो कुनै पीडितहरू धेरै पीडित भएर ठगिएपछि यिनीहरू पनि बाहिर जान पाएको भए उजुरी नै नपर्न सक्थ्यो होइन ठगिएपछि ठगीको पैसा उठाउने क्रममा विभिन्न निकाय जाँदै प्रहरी कहाँ आए र प्रहरी कहाँ आइसकेपछि अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले व्यक्तिहरूलाई समात्दै जाँदा हाई प्रोफाइलसम्म कुरा पुग्यो अहिलेका गृहमन्त्री किन चाहिँ धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि यस्ता मुद्दाहरू गृह प्रशासनबाट गृहमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री लेभलबाट एउटा दबाब गएर त्यो मुद्दा अनुसन्धान नभए रोकिन्थ्यो यो चाहिँ रोकिन उहाँहरूले दबाब पनि दिनु भएन भन्ने एउटा देखिन्छ अर्को यसमा हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन लगायत यो भुटनिज रिफ्युजीको उसमा अमेरिकासम्मको यहाँ एउटा कन्सर्न रह्यो त्यसले गर्दा पनि यो विषय सामसुम हुन सकेन र अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो विषयले तत्कालै भोलि नै सत्ता परिवर्तन हुन्छ म देख्दिनँ किनभने हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारको मामिलामा अहिले चाहिँ जस्तो हिजो सत्र हजार हत्याकाण्ड गरे तपाईँको क्यान्टोनमेन्टको चौतिस अर्बको भ्रष्टाचार गरे भनेर हामी नै बोली आएका माओवादीलाई आज चाहिँ स्याबास जे छ ठिक छ भन्नुपर्ने अवस्था छ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भने जस्तै भ्रष्टाचारको कारवाही जसले गरे पनि यसलाई स्वागत योग्य र प्रशंसा गर्नुपर्छ अब अहिले जुन एउटा प्रक्रिया र कारणबाट भए पनि अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल रोक्न खोजेन र कानुनी प्रक्रियाबाट प्रहरी प्रशासनले जसरी अगाडि बढायो यही बेलामा सरकार ढाल्ने हो भने त हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस एमालेमाथि पनि ठुलो एउटा राजनीतिक सङ्कट आउँछ त्यस कारण सरकार आज बोल्ने तत्काल ढल्दैन यो मुद्दा चाहिँ अदालतमा दर्ता भइसकेपछि होइन अथवा यसको इन्भेस्टिगेसन भएपछि त कुनै न कुनै रूपमा हेर्नुहोस् तेस्रो शक्ति माओवादी एउटा त्रिग्नमबाजी गरेर हिजो एमालेतिर गएर प्रधानमन्त्री सरकार बनायो काङ्ग्रेसबाट भोट लिएर चुनाव जित्यो र अहिले काङ्ग्रेसकै भ्रष्टाचारीहरू त्यही पनि हाई प्रोफाइल मान्छेहरूलाई कारवाहीको प्रक्रियामा लाँदैछ उसले रोक्न सकिराखेका छैन रोक्न खोजिराखेन भन्ने देखिया छ किनभने ती तिनजना शीर्ष नेताहरू त्यहाँ बसिया छन् केपी शर्मा ओली त टोपार रायमाझीलाई कारवाही गर्नु भने हाम्रो पार्टीप्रतिको षड्यन्त्रै हो भनिसक्नुभयो काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले पनि त्यो अभिव्यक्ति गरे हिसाबमा अहिले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र दलले अहिले सरकार तत्काल गिराउन सक्दैन यो केसको अनुसन्धान अथवा यसको मुद्दा दर्ता भइसकेपछि चाहिँ सम्भावित सरकारको एउटा घटकमा चाहिँ परिवर्तन आउने म देख्छु अहिले माओवादी केन्द्र संसदमा सानो दल भए पनि उसले ठुला दल र तिनका नेताहरूलाई यो प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हमला गर्दै गर्दा जो हमलामा परेका दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिने या सरकार डलाउने त्यो दुस्साहस चाहिँ गर्न सक्दैन होइन अहिले तत्काल गर्न सक्दैनन् मैले तपाईँलाई भनेर मैले मलाई लागेको कुरो केही समयपछि त यो परिवर्तन हुन्छ हेर्नुहोस् मैले त योभन्दा अगाडि नै कतिपय सार्वजनिक सञ्चार माध्यममै यो प्रचण्ड सरकार चाहिँ आठ दस महिनाभन्दा बढी रन गर्दैन भनेको थिएँ त्यसमा विभिन्न कारण थियो एउटा कारण दिएको थिएँ मैले प्रचण्डका आफ्नै क्रियाकलापको कारण यो सरकार जाँदैन लामो भनेको थिएँ अहिलेको जुन यो तपाईँले हामीले सबैले व्यक्त गर्ने एउटा संशयपूर्ण क्रियाकलाप भयो नि सरकारमा समर्थन लिए पश्चात छ तिनै पार्टीकोलाई कारवाही गरेर माओवादीले वाहवाही पाइराखेको छ अब काङ्ग्रेस निरह भएर चाहिँ तपाईँ दुम लुकाएर हिँड हिँडिरहनु पर्ने अवस्था छ इभन भ्रष्टाचारीले कारवाही गर्नु स्वागत हो कि हो त्यो भ्रष्टाचारी माओवादीभित्र पनि हेर्नुहोस् क्यान्टोनमेन्टदेखि तपाईँको सिसिटिभी फुटेजदेखिका लिएर होइन यो वर्षमान पुन अनन्तसम्मका यी कुरा छन् अब यसमा पनि छानबिन माओवादीले गरेर आँट गर्ने हो भने जनताको नजरमा यो ड्युरेबल हुन्छ टिका हुन्छ र वावाई हुन्छ अब आफ्नो चाहिँ कुनै पनि अभियोगमाथि छानबिन नगर्ने र अब अरूकोमा मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ भोलि ती घटकहरू पनि एउटा एउटा सशङ्कित र त्राइमाम भइहाल्छन् होइन अब हामीले हेर्दा पनि यसले गर्दा चाहिँ यो सरकारको गठबन्धन लामो जाँदैन भन्ने देखिन्छ तथापि म चाहिँ के भनिरहेको छु भने हेर्नुहोस् यो भ्रष्टाचारको यस्तो दर्दनाक र जर्जर अवस्था आजको यो एउटा परिदृश्य देख्यो ठगिएको भुटानी शरणार्थीको मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार ऐन दुई हजार चौसठी होइन को त्यसको चाहिँ हेर्नुहोस् दफा पन्ध्रमा त्यसलाई बिस वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ त्यस्ता अपराध हो यो त यो मुद्दा जे लगाए पनि यो त हेर्नुहोस् एउटा नेपाली जनतालाई चालिस पचास लाख रुपियाँ लिएर विदेशमा शरणार्थी बनाएर पठाउँछ भने त्यो मानव बेचबिखन हो अब यसमा चाहिँ अब अहिले माओवादी जुन रूपमा वाहवाही पाएर एउटा सराहनीय काम गरेका छ यसको हामीले पनि प्रशंसा गर्छौँ अब मैले चाहिँ के भन्दैछु भने अस्ति संसदमा भएको र यसले देख्दा यी भ्रष्टाचारीहरू एकाग्रामा पोल खोलाखोल गरेर एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनु हिँडेर सबै भ्रष्टाचारी सिद्धिनुपर्छ र नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ त्यसको यो राम्रो सुरुवात चाहिँ हो भन्छु म हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद